oq libos kiydim senga emas otam aytdi bizni tengimiz e oxirgi bor so'nggi iltimos to'yimga kel ko'ray shu xolos mahallang tomon